Когда-то давно один ученый придумал необычную живую водичку и обозвал ее пеном. Но водичка сбежала и начала мстить людям. Ох, какой же хороший подарочек я себе купил. Поставлю его, пусть постоит. Эх, за окошком дождь. О боже мой! Что это? А, -а, -а нет! А, -а нет. А -а -а. Нет! Нет! Нет! Я живой? Видимо, плохое питание сделало свое дело, и этому существу я не пришелся по вкусу. Этому молодому человеку по имени Сергей невероятно повезло. Но кто знает, где пеном объявится в следующий раз и кто станет его следующей жертвой? Ведь этого не знает абсолютно никто. И после этого мне смеют говорить, что фастфуд будет... Блин. Ура!